scientists ko ce masana ilimin bacci da mafarki sun yi bincike sun gano kowane irin mafarki da abin da yake nufi idan ka yi shi na farko shin ne yake nufi idan kayan mafarki kana faɗuwa daga saman gini matsakalar bene kuma yi mafarki ka faɗi yana nufin ko dai akwai wani abu da yake damun ka a wajen neman kuɗin ka sana'a ko kuma aikin yin ka wato kariya ko kuma dai kana tsoron ka rasa wani abu mai muhimmanci a rayuwarka za ta iya ma masoyinka ne ko budurwar ka ce na biyu shin me yake nufi idan kayan mafarki ka tsinci kanka tsakiyar mutane kuma tsirara wannan yana nufin cewa baka da confidence ko baka yadda da kanka ba ko kuma akwai wani abu da kake boye baka so a gani a cikin ka ko tabo ko kuma wani kurji ko ma ne ma'ana kana tsoron kana ga imperfection ɗinka na uku idan ka yi farki wani abu yana raka ka da gudu idan har dabba ce ke bibiyar ka to akwai wani abu da kake boyewa a zuciyar ka sir da kasa faɗa shi za ta iya ma soyayya ce idan kuma har bare ne wani mutum da baka san shi ba yake bibiyar ka to za ta iya sanda kana yaro an ci zalunci ko kuma an yi ma mugunta to idan kuma ke mace ce namiji ke bibiya ko kuma namiji ne mace ce bibiyar ka to fa kana tsoron kada ka fada soyayya sai na gaba yin mafarki ka mutu ko kuma an mutar maka masana sun ce in dai kana irin wannan mafarki to fa tabbas kana tsoron canji canjin wajen aiki canjin makaranta ne ko kuma canjin ma menene na abinci ko ma menene sai na gaba yin mafarkin jaraba ko kuma test masana sun ce in dai kana mafarkin jaraba to ko dai baka shirya ba ko kuma ka shirya kana tsoro sosai ko kuma akwai wani gagarumin abu da ya tinkaro ka a rayuwa dole sai ka yanke shawara babba na gaba yi mafarki cewa mijinki ko kuma matarka tana ma'amala da wani ba kai ba saurayinki ne budurwa kace to na farko ko dai rashin yadda ne ko kuma ɗaya daga cikin ku zama haƙuri yake kawai a wannan tarayyar ko kuma kada kake mafarkin kai ne ka gaskiya saboda kana tsoron kada a maka abin da kake yi shin a cikin wannan bayanan na scientist wanda kuke ganin ya fi zama gaskiya idan kana da wani mafarki da baka ji na faɗe shi ba ka rubuta mu a comment section ma da part 2 Allah ya sa mu dace So guys, election is almost over and here I am trying to talk to you about affiliate marketing. Because regardless of who the winner is, if you do not have money, <laughs> you are on your own. So affiliate marketing is actually a new way of making money online from the comfort of your room. A lot of people are making huge amount of money on this affiliate marketing by using their smartphones. And if you are watching this video, you are definitely watching me from a smartphone so you can do it too. It takes a smartphone, little capital, consistency and commitment to start making your own money too. To cut everything short, there's currently a class going on that teaches people how to get into this affiliate marketing with the full knowledge of what is happening there. To register for this class, kindly click the link on my bio. The first thing you see at the top is the affiliate marketing classes. It is cheaper when you register early, so go and get yourself registered right now. Assalamu alaikum jama'a kun sha lafiya. Yau zan koya muku yadda ake yin doya da kuma miyar kwai ku shigo ajin alhaji abis ku na gajiya ya koya muku mu je zuwa ku ɗauko rediyon ku suka mata gishiri sannan ku zuba mata siga ku rufe ta tafasa da rahu sannan ku dawo ku dawo a gefe guda ku samu kanku guda hudu ku zuba ku sa masa kayan haɗi idan kuna da kwai ku sa idan ba ku da kwai ku samu kafa kwai idan ba ku da kafa kwai can kuka sani matsalar ku ce ku zo ku saya shi in ya sayo ku ajiye shi a cikin faranti idan ku a daro za ku tara shi can ku je ku karata yawwa masha Allah ku ƙara kwai guda biyu akai ku yanka albasa ku idan ba da tafarnuwa za ku yanka ba ni da asara tana soyuwa ku samu tumatirin ku tumatirin ku ja idan ku ɗauko kore ku da shi ba da asara ku zuba su a ciki yana soyuwa shi ma ku sa masa seasoning nan turmeric na saka turmeric na saka kori duka dai kan haɗin da ake bukata kun san ba na wasa da seasoning idan kun ga ma ku yi da kafi zabuwa da kanwa da mene can ku je ku ƙarshen yi ga abin da na saka yawa ku zuba ku juya ku bari ya soyu ku tabbatar ruwan ya tsane sai ku kwara kwalla cokalin ya fada <laughs> na ciro cokali na idan kun gara ma cokalin ku ya fada ku bar shi a ciki idan kun gara ku bar shi matsalar ku ce yawa ku bar shi kuna juyawa nan za ku gani yana juya sai kuna yana yana juya yana kara haɗewa kuna juya yana kara haɗewa kuna juyawa har sai ya muku yadda kuke so sai ku zuba a plate to bismillah ku jama'a a a o oh, o oh, bismillah ku jama'a oyo Allah eh zafi <laughs> to bismillah ku jama'a wash masha Allah wannan duet ta da tunda nake ban taba cin duet take wannan duet dadi ba eh loma ta farko kai jama'a mu je zuwa loma ta biyu bismillah ku na kare Salamu alaikum jama'a yau koya muku da ake kosar Ramadan da fatan kun sha ruwa lafiya. Kamar da kuke gani jar suya ce. Bari ku samu waken ku idan ma ja ne fari idan ma da gurjiya za ku yi matsalar ku ce ku wanke shi ku cire wannan dusar ta sama. Kamar da kuke gani anan wajen na wanke ni na kasa ce ta baki ɗaya idan za ku iya ku je ku ƙarasa ni dai ba zan iya ba. Na samu blender na saka a ciki na markaɗa shi ya nuku sosai. Babban wahalan kosa shine cire wannan ɓaɓawan da kuma niƙawa kun ga yadda na nika na yayi laushi yayi simul simul. sai kuma seasoning idan ka fi zabuwa za ku saka idan mami za ku saka ni na haddare ku gashi nan sai kuma kwai kun san bana wasa da kwai a girki na ko me yasa na sa masa kwai idan kuna da kwai ku sa idan ba ku kwai ku saka masa kafi kwai can ban da asara ku tabbata kun juya shi da ya kamata idan ba ku juya shi ba ba zai tashi ba shawara ce idan gwada ma ku juya idan gwada ma ku juya ban da asara sai kuma suya ku tabbata kun samu frying pan ɗinku na suwaga ku ɗauko ƙullin a suwaga ku zuba shi a cikin kosan a suwagance domin kada ku manta ƙosan suwaga za mu gashi nan kosan mu ya fara soyuwa ku ga yadda yake tashi sosai wayo Allah ni dai na kosan manya manya na yi shi idan kun ga ma ku yi manya manya yan tsaka tsake gunduma gunduma cikin ku zai je ba ciki na ba wannan kosan ba ida kaɗai ya kyau ba a baki man ka tauna shi laushi ne da shi na masifa kun ga da nake jefa kosai na asuwagance haka juya shi ma idan na ga ijuya in juya na kusa da shi ba bata lokaci masha Allah ga kosai nan yaran kun gan nan cika koshi sunan wannan kosan tunda nake ban taba cin kosai mai dadin wannan ba Allah ya kabi ya dumu a sha ruwa lafiya nagode guys alhamdulillah washe gari goban Allah ya kai mu za mu ƙara raba katan ɗin taliya hamsin makaroni hamsin shinkafa mai siga zuwa ga mabukata da kuma marayu kamar da muka shaida muku tun farko da cewa dimo kuɗi yana ƙara shigo account din dimo muna ƙara siyo abubuwan da zamu ƙara rabawa sannan kuma kamar kullum wannan shine abincin da aka dafa yau shinkafa da miya da nama wannan shine wanda aka take a cikin wanda ake sakawa a leda da lemo a cikin shi sannan kuma bacin shi akwai kuma wanda aka ba almajirai a gida zan ƙara amfani da wannan dama na gode wa duk wanda ya sa kuɗin shi tun daga sama har ƙasa tun daga ranar farko har zuwa yau da Allah subhanahu wata'ala ya saka muku da alheri Allah ya bada laniya kuma Allah ya sa mizani sannan Allah ya dama alaran sannan kuma ga masu niyya waɗanda Allah ya ba su daman taimakawa ga account din mu nan a sama Allah subhanahu wata'ala ya samu dace So guys, election is almost over and here I am trying to talk to you about affiliate marketing because regardless of who the winner is, if you do not have money, you are on your own. So affiliate marketing is actually a new way of making money online from the comfort of your room. A lot of people are making huge amount of money on this affiliate marketing by using their smartphones. And if you are watching this video, you are definitely watching me from a smartphone so you can do it too. It takes a smartphone, little capital, consistency and commitment to start making your own money too. To cut everything short, there's currently a class going on that teaches people how to get into this affiliate marketing with the full knowledge of what is happening there. To register for this class, kindly click the link on my bio. The first thing you see at the top is the affiliate marketing classes. It is cheaper when you register early, so go and get yourself registered right now.